好，今天我们要展示的是防脱掉警示系统。那这套系统除了安装在车子上面的 Arduino 板子之外呢，另外还需要会手科技的倾斜开关跟他们的 WiFi 模组。那这套系统的作用原理是，当车子被脱掉倾斜时，这个倾斜开关就会被触发，然后它就会透过这个 WiFi 模组发送一个讯号到 IFTTT 这朵云上面去。那 IFTTT 这朵云收到被脱掉的讯息之后呢？ 它就会发送一个简讯到我们指定的手机来通知车主，赶快来处理。那我们现在就来展示一遍。好，拖吊车来了，车子被拖掉的时候，好，我们可以看到。 我们的指定的手机马上就会有收到车子被拖掉的简讯了。那这就是今天这一套防拖掉警示系统的作用。那我们今天的展示就到这边，谢谢。